ụmụnne m gee ntị ka ị nụrụ ihe nna Kanu kwuru gbasalụ 2023 election <laughs> gee ntị ọwụrụ m nwakwulie na onye nwakwulie one of nna Kanu brokers ka ịnụ ihe o kwuru o nwere onye jụrụ ya ajụjụ and onye anwa jụrụ ajụjụ anwa ka ị nụkwa n'ihe ọ sara onye anwa maka unu nwa na-emebi ya n'Igbo. much for calling. Thank you very, very much for calling. Because uh, another thing is like a question and like a contribution. Go ahead. then it's absolutely critical. But there is one mistake we don't want to make. There is one mistake we are not going to make. The mistake is this. You don't know these people. You know that democracy and democratic discourse is a universal concept, of should I say, that is what the West is trying to, should I say, um, um, um, promote all over the world what they want to do, what they want to do, in essence, is to try as much as possible to say that we are anti-democratic forces. That's what they want to do. Once you say to the US, to the EU, and all the rest of them that these people do not believe in democracy, you become an enemy of the world. That is why we cannot take that very route. But if they read any elections that they have, ị nụrụ ihe o kwuru maka unu nwa na-acha at home na election sit at home na election ọ bụ na ị mara ihe ị ga-ekwu hmm. zip ya mouth unu nwa chọrọ unu nwa na-acha mpịọn na chọrọ iji aka unu wee destroy ya the only force ndị Igbo nwere the only force a na-atụ ụjọ ka nwelụ melụ IPOB melụ ndị Igbo ka ji wee nwee nwetụ prestij na naijiria ya maka unu chọrọ idistrọị debe arụ na-eme politiks no election no election no election inugo ihe m na-adị kanụ kwuru ọnụ nwa mere na akara wee relizi nna adị kanụ kọtụ agwago nna adị kanụ naba ejideghị ya wee yuzuo distance unu na champion na election tigbuo zogbuo wee na uzuwe wee hoduo onye ebe ọ nọ kịta ihe ha na-ekwuzi na abụ na Nnamdi bụ the leader of anti-democratic forces ohe ji wee jide na anti-democratic forces na ihe Nnamdi Kanu because of nuru na champion no election you don't go against the will of the people nobody you will never get even single support from anybody ndị mba ụwa ịnụ ihe Nnamdi Kanu na-ekwu na mba ụwa niile na-epromote democracy and anyị nwachọrọ chọrọ nnwere onwe and anyị chọrọ ijoin the rest ụwa niile anyị chọrọ ijoin ha etu ha si ebi ndụ na ọtụtụ n'ime unu na-afọ ọsụsụ ndị mmadụ ka ọ dị ka ọchịchị india main ka ọ dị ka ọchịchị ndị boko haram unu amara na ihe unu na-eme ihe a instead gị nwe idewe ọnụ gị nwayọ ị na-eti ọnụ oh, nwa na akọsụ onye dị ka m ji apụta na-ekwu destin Eh? instead of anyị nwere na n'ihe anyị na-eme na-eme ihe anyị na-eme na-ekwu ka esi n'elizi nna anyị okwu na-anụtụgasị aka n'ebe kwesịrị ịlụtụ aka unu pụta na-eti na na elekshon mmụọ unu na-ekwu na election mmụọ ka m na-apụta na defend the structure of Nnamdi Kanu because ebidogo m at the right beginning when I defend there m ga gị if you don't like it up to you unu anụghị ihe Nnamdi Kanu kwuru na mmụọ ị na-eti na the more the whole world na afọta ndị IPOB as anti-democratic na ha bụ anti-democratic na ya achọrọ ọchịchị onye kwuo obi ya ọ dị meaning onye nụ ya ka alụ nwanne ya ịnụghị don force anybody against his will onwere nwere enwe nwatakịrị aka dị onye mmanya fili n'isi ifili ebe a ọ bụ na ogbube gị mgbu na ịlaikarị ya iwepụta ya reposition onwe gị ime ya ka ọ ga-esi wee dị gị mma ije biafra na naijiria ọ bụrụ by force ịlaiki ya ife iro na naijiria dị gị mma irimende ife ilugwa na biafra dị gị mma ịnọdụ de i wish you guys good luck also wish biafrans good luck live and let live simple so amara m ka unu si etuwe isi dị okwu mana unu were nwaanyị na-edistrọ ya n'igbo lukatị afọlụ vidio ebe unu na-amụ moto ndị mmadụ ọkụ moto ị na-amụ ọkụ bụ moto onye igbo <laughs> ị mara onye igbo nwee <laughs> moto nwa ogbenye ka ị na-amụ ọkụ ị gaa na shọpụ ị na-amụ ọkụ emepụta obere ihe itili ya everywhere ọsọ ọbịa hapụ na-aba n'ime ahịa gbagbuo ụmụ nwaanyị na-ele egusi na ụgwụ kedu onye ị na-emekwa eh? ọ na-ekweta ikwu ọ na ekwetụ aka odo ụmụnne gị ka ị na-egbusisi idebe arụ na ị na-achọ ị na-achọ nwere onwe ndị nwe na-azọ ndụ ka ị na-egbuzi egbusi na ị na-achọ nwere onwe onye ochi ka ewu you are nothing but a criminal amara m ihe m ga-akpọ gị akpụ ozu ozu mpama criminal ka ewu ịtụtụnye egbe ị na-agba na elekshọn sit at ike na-agbagbu ụmụnne gị chipụ gara na Abuja gara na Abuja na-ebe maka ha nọ iluo na sorọkụ dị kwaba mgbọde sọsọ ebe unu na-enwe mọzụl ihe anụnwa bụ wọntin dị na-arụ som of ndị igbo be anyị ha fụrụ anụ onye igbo ibe ha gba ka ị ga-eji wee ma na ha nwere mọsụl na ha nwere pọwa mana ha fụrụ anụ onye ezi efu ya omenaka eju mgbe ya mana ọ na-ekwu okwu ọ ga ka ị ga-eji ma na ọ na akpa udo mana ọ fụrụ anụ onye igbo ibie ọ gawa n'ebe ọ ga-atụ ya alụsị na ọ ya emie nka na ọ ya emie nka nwa okoko welu fuel ahụ ji na-amụ moto ọkụ moto nwanne gị ka ị na-amụ ọkụ baa n'ụlọ ọ dis girigiri unu na-eme ọbụrụ ya ga-enye anyị ihe anyị na-achọ onu nwa ji Nnamdi Kanu ebe ọ nọ ebiakwa ị na-atị releasing Nnamdi Kanu if you no releasing Nnamdi Kanu na election this that who told you that who told you that ihe ị na-achọ ọ bụ ka isi ka di face of internationally ka ị draw their attention ka ị were nwayọ gosi ha ji ihe ndị Naijiria na-eme kịta iwelugo girigirigirigirigiri ndị anwa a na-afụzi ajọ ihe naijirian gọọmenti na-eme nọ ajọ ihe ị na-emezi ka ha na-afụ ịfụrụ ya Nnamdi Kanu na-adọrọ attention ọbịa osheki everywhere dọrọ attention ọkụ step onye dan onye ọbụla arịlas ya afụ ajọ ihe ndị naijiria na-eme mana ndị dị ka gị ya ewelu ewere wowowowowo girigirigiri iche na ịgụrụ akwụkwọ ọbụla mmadụ ma ihe akwụkwọ ịgụrụ bụ English onoda person's language some of you don't even know how to speak Igbo language unu amadụ ka esi asụ Igbo unu na-esusugharị ha ị ga-apụta sụọ Igbo nya Igbo flow n'ọnụ gị very well ị gaghị ede m Igbo ede ị gaghị asụ nwa asụ no ị na eji e ga pass ya school eh, English school if you only the most intelligent person you are nothing but a very big fool ijiri ebe nna gị na-amụ ya ọkụ na-etinye ndị mmadụ ụjọ na-arụ ndị Fulani efinishigo nke ha na ihe senu bịa chụpụ ha kịta unu nwa bịazịa balansị ejizie ka unu etinye ndị na ụjọ na-arụ a na-aya na e ego eyi ejili nne adọrọ egwu unu ọgwụ adọrọ ọkụ adọrọ mmiri adọrọ ndị anyị na-ata afụ unu abịakwa na-adị more hardship to ụmụ ogbenye ebule egbe bunye gị na ezuzu everywhere e? akpaghe na ya unu afọ ọsụsụ na mmadụ no election mechie ọnụ gị if you don't know mechie ọnụ gị keep quiet amụrụ m na enwekwala e ala nne gị